ますよはいいやまいじゃないのあのクソいじゃないの今日これ食べてな何すんのこちら今日は今日予定あるおまだない帯かいいね どうしようね外行かざるいやいやいや寒い寒い後で寒くなるから天気はいいんだけどあーさんさんこんにちは。 ちは。こんにちは、はじめまして。久しぶり。可愛い。えー、もう可愛い。え、さきのちゃんじゃん。こんにちは。もう CM 見てる感じ。 <laughs> 見て見て、目見て。もう。 前ですあすごいすごいあーめっちゃ久しぶり触触る触る一番大好きじゃん嬉しいいつも言ってんのよマジ右先のじゃもうインスタも上げたそこはライクねババンってやりたしてそう嬉しいさきなちゃんからライクたね <laughs> 可愛いんだもん キーのレベルじゃないんですよえー、マジマジちょっと愛の気持ちちょっとありますおはようあナ、アンにョンアンニョンあンニ可愛いやろちょっと違うやろいすごいデレデレなんだけど、ね、今今まで会った人と違うやろゆかありがとうゆかありがとう、あのちょっと失礼ですけど、 失礼ですけど後で写真撮ってもらってもいいですかあもうぜひぜひ撮りましょう撮りまもちろんああえでも赤ちゃんってちっちゃいねぎちゃん今日会おうと思わなくて、うん、お土産持ってこなかったの全然全然全然全然買っ全然全然いらないよ買い 今日は買ってあげるいるいる俺がもう嫌だそういうの嫌だ俺が嫌だ可愛いですよね寒いと思いますよ寒い買ってあげたいなんかじゃだねえ本物だ本物だい美味しそうだね味するのか酸っぱいだけだすごい顔 顔なんか4分の1じゃない確かに2分の1どころじゃないでもゆかちゃんもちっちゃいよねめっちゃちっちゃいえちっちゃいちっちゃいちっちゃいなんかここが広い え何それ人が歩いてる 愛がある愛のあサキちゃんがサキちゃん옆에있어요여러분여러분옆에사키짱이제가제일좋아하는제일제일좋아하는사키노짱이そうだよね ダブルであがあが無理だもう一回真ん中あどうしたあどうしたどうも振りたいんだでもいうん、子供食べますマシッサよ合ってるよねなんでだったの食べよう食べようゆか愛してるありがとうちゃんもちょっと愛してる ね、だから記念で撮んなきゃ日本来て一番良かったの日だからねイエーイ楽しい可愛い二人がいますねイエーイえなんだろうなんか携帯とか無理かも楽しい楽しいのか楽しかも楽しなるほどね やっぱある <laughs> ツルツルです本当だねえでもめっちゃリアルでびっくりしたんだけど結構リアルじゃないじゃんこうやっと会えました会えた嬉しい私の人生の夢を飾れてあのゆかさんに一応ありがとうございます <laughs> 今度はチェジュ島に行きます本当最高、うん、何でもやってあげるからねそれではまあ露伴乗せて帰らなきゃからそうね一瞬、はい、ありがとうじゃあバイバイ楽しかった